Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis el Freak y bienvenidos a un episodio más de Ruby Chibi. En este caso estaremos haciendo el número 15. Eh, sé que voy muy atrasado con los episodios de Ruby. Ah, creo que me faltan 4, quizás 5. Pero así es la vida chicos. Recuerden que tengo un trabajo y que pues lamentablemente no vivo de YouTube. Ah, por más que quisiera, lo siento, así es como es la cosa. Así que posiblemente habrá momentos en los que no pueda subir video, lamentablemente. Y y así va a ser. <laughs> No puedo decir otra cosa y no puedo prometer algo más por ahora. Pero bueno, por lo pronto tengo el tiempo y voy a tratar de invertirlo en Ruby por ahora. Así que vamos a ver este... Estos siguientes episodios me los voy a aventar todos seguidos, así que espero eh, ustedes chequen los videos, a pesar de que ya son episodios pasados que mejor ya vieron un par de veces. Así que bueno, vamos directo a ellos. Chicos. Ok chicos, este es el episodio número 15, eh, se llama Nora Enfermera, o Enfermera Nora, algo así. Vamos a ver. Winter. Good morning to you, sister. Your form could use some work. Oh. No es muy... Oh, están comparando hermanas. <laughs> Ouch. Supongo que es así para muchos. <laughs> Definitivamente preferiría tener una hermana como Yang. Pero eso es cierto. Pero definitivamente tienes que aprender a hacer tus cosas por ti mismo. Oh, Aw. Notice me? Notice me? the fuck? Huh? No. Nora, you don't have medical training. Eh, how hard can it be? Pequeños detalles. Hmm. According to this thingy, you're dead. What? ¿Por qué lo dices sonriendo? That goes on the chest, not the foot. Ah, there's the old ticker. <laughs> my chest, Nora. I don't tell you how to break your leg, so don't tell me how to medicine. Uh. sleep, please. Not until I take your temperature. Uh... No, no fue la peor la relación. Oh. Hey, stop being such a baby. no <laughs> veo la relación entre tomar la temperatura y una pierna rota. Sleep. leave you alone. Uh. This is sting a bit. What are you doing? Uh. uh I don't want to break the wrong leg. What? Don't break any legs. Put the hammer down, Nora. <laughs> I'm sorry, Ren, but I had to follow the nurse's oath. No surrender. No retreat. Uh. It's a miracle. I'm all better. In fact, I'm gonna go run some laps. Supongo que funcionó. Ow. Ow. Ow. healthy. <laughs> Um. What the fuck? Sé que hay cosas muy extrañas con Nora, pero lo están llevando a un grado mucho, muy, muy diferente. Aunque ah, bueno chicos, este fue un episodio muy muy corto, tengo que recalcar que me parece que esto es una referencia a una película algo, algo vieja. Si recuerdo el nombre, lo voy a poner por aquí en la pantalla. Pero si es así, quizás puedan confirmármelo ustedes en los comentarios. Si no, ah, quizás solamente estoy imaginando cosas. <laughs> Pero quisiera ver esto en la serie original. Quisiera ver un lado un, lado un poco más psicótico de Nora por ese obsesivo amor que tiene por Ren. Y no sé si Ren es demasiado denso o a veces simplemente no lo nota. Es como como solía aconsejar en, el, en la relación entre Pyrrha y John, pero realmente él está en la misma situación entre Nora y, y, él. Aunque creo que eso cambió el volumen 4 un poco, por lo menos. Así que espero, por lo menos, poder tener un, amplio conocimiento de la relación que hay entre los dos o un futuro más tranquilo, sin, digamos, pasar por lo que pasó Jan y Pyrrha. Ojalá. Pero bueno chicos, yo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Luis de Lobo Freak y si quieren ver más comentarios, más contenido como este, eh, chequen la lista, aquí en la descripción van a estar las listas de reproducción de todo Ruby que hemos, visto, además de otros videos de reacción que hemos tenido. Así que chicos, si les interesa, pueden suscribirse al canal si eso quieran y yo los estaré viendo en la siguiente. Soy Luis Lobo Freak